Yes guys, balik lagi channel gue Krisu kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi untuk ke Red Velvet. Ini solo yang keluar baru ini dari Solgi guys ya. Ini ada informasi apa kita lihat-lihat dulu guys. Nih gue udah simpan di watch later. Ada nanti abis ini gue ada react lagi nih guys ya. Ini the first mini album 28 Reason 28 Reason judulnya guys, ini ya. Solgi guys. Oke okay, guys, kita langsung riak aja guys. Seperti apa guys? Ini salah satu penyanyi unggulan gue di Red Velvet guys. Jadi kita langsung riak aja guys. Nah, dulu aduh, chat, sorry guys. Let's go guys. Upload. Solgi. Let's go guys. Tatapan dia emang ini ya guys ya, tajam ya. Wow. Aduh, vokalnya dia treatment benar-benar nih nunjukin vokal kualitas bagus kayak gini guys. Delay nggak terlalu banyak karena delay reverb kadang eh, kadang-kadang itu mempolis suara gitu guys ya. Nah ini tapi ini benar-benar direct tapi ada delay tapi dia milih yang di belakangnya guys. Nice. Clear banget jadi. Oh cakep. Eh, kepencet, sorry guys. Oh, nice. Itu apa sih gue, gue kayak bener-bener direct banget gitu. Klak, klak, itu itu guys. Nice banget detailingnya. So, sorry guys. Anjir kayak nggak sengaja, tapi keren sih. Di 24 nih. Nice. Oh, di lemo bertebaran sini. Wow. Oh nice. Anjir, ah, iya, refnya bagus. Oh, chordnya guys. Ih, gue gak nyangka dia, dia main ke situ guys ya, chord progressionnya guys. Anjir, musiknya keren. Vokal Solgi juga keren guys ya. Ini kayak tipis-tipis gimana gitu guys di sini. Oh, Anjir pakai siulan guys, gimmicknya guys, di guys temanya guys. <laughs> Oke. Okay. Oh, suaranya sedap. Gila nih cara untuk untuk ini apa suaranya guys, gila saturate-nya gue cinta banget nih gue gak tau pakai pria mapan guys. Ya. Oh, manis. Manis. Oke, kemana nih? Ih anjir gila nih maksudnya settingan uh, panningnya, stereo ya, depth of ini dapat banget di bagian sini terutama guys. Antara pihak uh, yang roomy terus ketemu yang direct di sini guys. Nih transisi. Oh nice, automation volume, cakep, nice. Oh tuh saya turret ya guys, vokalnya. uh enak banget emang juara guys ya Sulgi guys ya musik dibikin minim guys untuk explore suara lebih keluar untuk didengar guys keren banget oh growl oh nice delaynya pingpong hmm Ini makin klasik guys, ya dikasih staccato atau nggak spizzicato di belakang tuh guys, ya string di sini guys. Ditambah dengan gimmick yang tweet tweet siulan itu guys. Makin intens, tegang gitu kayak kesannya guys. ya. Ah itu itu gue suka banget di sini. Apa itu guys. Asik ya, lagi kita dibawa nuansa mayor, tiba-tiba diarahin ke situ guys, chord itu guys, gila. Nih, Nice. Terus musiknya chord progression kayak naik-naik-naik terus gitu ya. Asik banget sih. Hmm. Cantik. Oh, suara keren. Gue suka juga uh, eh, trinon vokal di sini guys ya. Ini kayak ada double, kayak ada transposan juga di sini guys ya. Tapi asik banget blend ke musiknya guys untuk nambah excitement di sini. Great job banget. Wow. Keren. String stringnya clear ya guys ya, nggak terlalu disaturate. Vokal di bantai anjur. Wow. Oh keren. Ini juga ada yang itu guys ya sen-senannya lah guys ya. Ini rada jadul soundnya guys, cuman dia ada bikin high frequency itu lebih lebih modern di sini guys. Ini keren guys. Maksudnya pending awal dari kiri terus ke kanan kiri itu nice. Oh padat, padat. Uh, transisi ini bisa dicontek guys, keren banget guys. Hmm. Oh, nice. Oke, okay, pakai speech di sini nice banget video klip keren. Oh, <laughs> wah gila Selgi juara, juara guys. Tapi dari dulu dari pertama gue ngeri Red Velvet guys, muka paling judes tuh Red apa sih Solgi guys ya, ya kan? Gue cuma ngeliat senyum waktu dia live tuh guys, sekali doang. <laughs> uh keren, keren video klipnya. Anjir tuh gimana transisi keren banget guys. Eh green screen kali ya. Bam. Uh, keren. Keren. Oh, keren, keren ini. Asli guys, well produced. Aransemen juga bagus guys. Wow, nice. Uh, Red juga ngeri. <laughs> ini cara dia ini guys ya adlibs dengan saut-sautan dengan musik ini kan udah jadi akhirnya kayak backing vokalnya akhirnya dia masuk adlibs di sini ini keren banget guys Ah <laughs> Asik. Cara ngeteknya keren guys. Anjir ngetek vokalnya ngeri banget. Selgi ngeri. Rambutnya bagus ya, gini makin panjang dia gini. good and evil people are not clearly distinguished. Good and evil coexist within one person. Even if one seems good, greed and temptation always exist together inside. We simply to try resist from being captivated by evil. Ooh, oke. Okay. Artin sendiri guys, gue cuma bisa baca doang. <laughs> Wah gila, ini keren. Maksudnya Sulgi ini 28 Reason, ini musiknya keren guys, modern banget. Gue suka uh, packaging whole package-nya guys ya, cara dinyanyi dengan disaturate secara musiknya, itu pembagian frekuensinya, dynamicnya, itu kalian semua guys, gokil. Oke okay, guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk subscribe, klik channel guys. lagi lagi.